Xino ja hem arribat a 32 programes i, com sempre diem, els nostres programes són molt especials perquè així són els nostres convidats i, com veureu, esta setmana tenim un convidat que, a més, està d'actualitat. Què tal? Com esteu? Bon dia, de vesprà, com va? Soc Josep Puigades, nasc en Carpesa l'any 1978 Eh, soc enginyer tècnic agrícola i després em vaig dedicar al periodisme. A l'hora que feia la carrera, la primera carrera, després vaig fer eh, periodisme. La carrera em vaig llicenciar l'any 2005 i després eh, vaig fer eh, treballar en Canal 9 vaig presentar informatius, mm, alhora vaig treballar fins al tancament de la televisió, soc una de les persones que després tiraren al carrer per l'Ero, i ara en aquests moments sóc un desocupat i espera treballar en la futura Radio Televisió Valenciana que no es dirà aixina perquè sóc un amant del, del periodisme en aquesta terra Y en esos moments pues, a la White a de veure què, què passa en aquestes moltes persones que estem, que estem demanant una ràdio televisió pública en valencià. Alhora, en el moviment cultural valencianista soc vicesecretari secretari de l'Orrat Penat des de l'any... Bé, serà més fàcil dir que des dels 15 anys eh, estic en el moviment valencianista en Trien Penat eh, des dels cursos de llengua i cultura valencianes i des de ben menut sempre he tingut molta preocupació per la llengua. Ja quan anava a sex de, de GB ja li preguntava molt al mestre perquè el mestre era castellà parlant, que ens donava l'assignatura de València i sempre era jo el que li preguntava coses que, que el mestre no sabia i, i sempre tenia molts dubtes i, i sempre preguntava i després en el ratpenat tingui les eh, respostes a les meues preguntes de, de València. Inquietuds i respostes. I sempre buscant el límit entre el valencianisme que diuen tricolor i el valencianisme de bicolor i sempre ahí reclamant eh, eh, més coses per a la nostra terra i diuen que sóc un blavero estrany perquè no quadre, sóc un, format, com ho diuen així. Eh? eh, bé, Josep, eh, moltes gràcies per, per haver respost a la nostra crida. Una presentació que, sens dubte, donarà per a molt. I anem a començar, com comencem totes les nostres entrevistes, en un xicot de repàs biogràfic, no? Eh, com tu has dit, eres enginyer agrícola, no? Diplomat en l'any 2001, si no m'equivoque. Sí, efectivament. Efectivament. <laughs> I, clar, si la pregunta és com acaba un enginyer agrícola de periodista? Bé, sempre tingui inquietuds eh, pel periodisme, per la comunicació, però no m'agradaven les assignatures de, de llengua. El, el, el BUP i el COU, en la meva època, havies de fer llatí, grec, estudiar literatura, i a mi no, no m'agradava el llatí, i n'hi havia opcions, l'A, B i la D, i a mi m'agradava més eh, les ciències. Per tant, eh, per l'opció B, que jo triï, no podies votar a periodisme, per tant, eh, me toca fer una carrera que a mi no m'agradava i després eh, vaig veure que n'hi havia una possibilitat d'estudiar una carrera de 3 anys, fer uns eh, complements de formació, uns, unes, unes assignatures mm, i, i votar una carrera com era periodisme, que no té res a veure, però eh, així, era, així era la llei i, i ho vaig fer. Mm -hmm. I diguem que tu ja des de la teva època d'enginyer agrícola sí que ja comences no, a fer com xicotetes incursions no, en el camp del periodisme. Mm -hmm, efectivament. Eh, bé, des de la carrera i des de la EGB jo començava a fer de, de periodisme, comencé a fer un diari en l'escola, eh, començava també a, eh, en l'escola i en el poble a agarrar la càmera, sempre era el que ho gravava tot quan anàvem de viatge, era el que anava en la càmera sempre gravant tot, tot eh, feia reportatges, feia noticiaris, sempre mm, en la, eh, quan després estava en el BUP també feia eh, xicotes periòdics, eh, en la, durant la carrera comencé a fer un programa de, de ràdio en, en Radio Luz i després també tenia col·laboracions en la revista de l'ORRAT i així ha començat la meua, les inquietuds del periodisme contra la gent el, el que passava perquè entenia que no, no es contava tot el que, el que jo creia i també tenia molta inquietud per escriure en la premsa mm, des de molt xicotet i es publicaven articles en la premsa. I bé, tu fas periodisme entre 2002 i 2005. Eh, a partir de 2010 estàs també iniciant un doctorat. Efectivament. Uh -huh. Quan acabia el periodisme em vaig fer el DEA i després comenci el, el doctorat, per a doctorar-me, de fet he d'acabar el doctorat mm, setembre d'enguany. Eh, tesi de, de, la teva tesi, podem dir-ho ja, no? És sobre un model de RTBB, no? D'un model lingüístic? No, la tesi del DEA va ser sobre... És la que me preguntes o la, de, la del doctorat? L'actual. Eh, volia fer-la sobre RTBB però com és impossible accedir als, uh, eh, els arxius. als arxius de RTBB, desgraciadament, encara que la llei ho permet, eh, no deixen accedir als arxius de RTBB perquè volia fer sobre els diferents models de llengua que s'utilitzaven des del principi en, en ja ho diré, en el... Uh, en el, el llibre d'estil que començava a utilitzar-se des del principi d'RTBB, que era un, un multicopiat, que no, no es veu públic, després en les famoses paraules de Fabregat i després des, de, des del llibre d'estil per als mitjans de comunicació que feu l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, pues, no, no he pogut eh, accedir als informatius, per tant, eh, cau la tesi i me toca buscar una tesi alternativa i i contracorrent. Mm -hmm. <laughs> Molt bé. Eh, després parlarem, si vols, també no, sobre el model lingüístic de RTBB, que és mm -hmm. un mhm. tema que jo crec que, que dona per a molt. Tu vas començar en aquella cadena com a locutor en 2003, si no m'equivoque, i més concretament en la ràdio. Mm -hmm. Ràdio 9. Comenci en Ràdio 9 perquè quan acabi la carrera de d'ensenyer tècnica agrícola comencé a col·laborar en periòdico agrícola. Uh mhm. -huh. eh, i feia notícies de, de periodisme dins d'este periòdic i hi havia un, una col·laboració en Radio Nou i ningú volia anar a Radio Nou a, a comentar coses i, i jo me n'aní a Forcat i, Mor, eh, Forcat i Mornell en un, periodi, una, un programa que hi havia i jo me n'aní allí a començar a col·laborar. Uh mhm. -huh. I diguem que ahir estàs 3 anys com a locutor i després ja en 2006 sí que ja passes com a presentador en, en, la, en la televisió. No, exactament, doncs així, com allí va ser molt curta en ràdio, la incursió en ràdio va ser molt curta, després quan acabi a l'hora que comenci també a treballar en, en eh, la Direcció General de Patrimoni, eh, que també estigui treballant allí, eh, comenci, me començaren a... va ser unes proves, unes pràctiques en... Eh, va, me vas presentar a uns càstings que hi havia un, en Televisió Valenciana que després no, ja no feren perquè la gent que tu volies, tu volies eh, anar a Televisió Valenciana hi havia un, un, com, com diria jo, un departament que et feia càstings i era obert i agarraven gent per a, mm, per a, per a presentar o, mm, o públic o buscaven a gent i em presentia allí i, i m'agarraren per a locutar com a, com a veu i locutí, locutí uns programes eh, i comenci en dies sols i comenci a locutar. I després, quan acabi la carrera, em presentia unes pràctiques de, de dos anys i m'agarraren, m'agarraren per a ràdio i per a televisió. I dic si cauré la beca de ràdio i em trigui televisió. I, i, i, i molt de poc de temps en, començar a treballar en el matí, en el bon dia, i als pocs mesos estigui en seguida en el, bo, en el migdia, els informatius de migdia, i quan s'acaba la beca de dos anys m'aniria a treballar a, a allà un contracte, començar el, la cadena de, de 24 hores i m'agarraré com a presentador mm -hmm. l'any 2009. Mhm. Sí, que és, diguem, la teva trajectòria més llarga és la del de, canal 24 hores. Efectivament. Mm -hmm. I esta tasca també la convalides en, en la Tota Sagamed com a professor en el CEU entre 2008 i 2013. Efectivament, quan s'acaba la meva trajectòria en, en Televisió Valenciana com a de becari, en en pràctiques, me quedi sense, sense faena. Eh, vaig fer un curs en Madrid sobre presentació i, i locució de programes de televisió i quan arribi me quedi sense faena i casualment hi hagué una, una, una plaça per a ocupar una, un lloc de treball en el CEU en Elx i em presentí i me la donaren, me la donaren perquè casualment l'assignatura era just el que jo havia estudiat i era 8 hores de treball anar eh, a Elx a les 8 del matí, aviat <laughs> me tocava alçar-me a les 5 del matí per a 8 hores i n'aní. I, I això. I després, eh, mm, en València també la mateixa assignatura es queda eh, en l'aire i me fiqui a treballar en València, en Elx i després en, en Canal 9 quan comença el, el, el, programa, el canal 24 hores. Que també suposa que seria una època de molta tralla per a, per a tot. efectivamente y después I el famosero que ya hem comentat antes y tú vas ser uno de... O sea, tú vas ir de la cadena no con la tanguen sino en el, en primer No, me a chivular del primer ¿Ah, Te llevas el primer? Ahí ya de mm, una criba eh, el informe de Pricewaterhouse, eh, en la, segons la laboral, sabían de quedar dos eh, presentadores locutores Mm, S'havia de presentar diferent documentació per a veure les característiques i, eh, segons eh, expedient, el currículum, i jo em vaig lliurar. Em vaig lliurar presentant tot el, tots eh, de curricular, em, em vaig quedar. Casualment s'havia de quedar dues persones i després quan vingui l'Ero, soles es queda, es queda una, em quedi, em quedi jo. Uh -huh. Em quedi jo, tingui la sort de, de quedar-me. I després ja ve el, el que és ja quan la cadena la tanquen i ja no n'hi ha ni ero ni era. Efectivament, i tot, tot el món a carrer i pendents de, de, de veure què passa, perquè està pendent de veure, de, de veure què passa en, en Madrid, perquè hi ha un recurs de la CGT i tots a veure què passa en, la, en, en aquest recurs. Uh mhm. -huh. Tornem al model lingüístic, no? perquè és una cosa que jo crec que pot relacionar-se en, en, el tema, en l'altre tema que hem de parlar i que està més d'actualitat, i parlem sobre els diferents models lingüístics de Canal 9 i podries dir-nos, pot ser, quina és la teva tesi o quines propostes faries tu? El meu, o sigui, la meva tesi que, que estic fent és sobre, sobre llengua, i és sobre els diferents usos de llengua que fan els diferents eh, eh, actors de l'Alqueria Blanca. Eh, com pot ser, per exemple, els diferents usos de llengua que fan cada actor, els actors principals, com per exemple eh, com un pare i una mare parlen d'una manera, no poden parlar de maneres diferents perquè pot ser són de pobles diferents, però el fill mm, com pot ser que, que parle d'una manera molt diferent al pare i la mare, perquè teòricament són, són a veure, com, com, com els diria jo, eh, si un pare i una mare fan vocals obertes, és molt estrany que el fill faça vocals tancades. Eh, si un pare i una mare fan o estan en un joc en el qual se sonoricen les, eh, les consonants, les és molt estrany que el fill les, eh, les ensordisca. Eh, per tant, eh, això és una cosa que s'hauria d'haver mirat a l'hora d'haver triat els diferents actors de, de la sèrie. O la de diferents paraules, si és un, un poble de determinat lloc, és estrany que s'utilitzen paraules d'altres llocs de la comunitat valenciana en, en la sèrie, perquè, clar, els diferents guionistes col·loquen paraules mm, d'un altre tipus de, d'un altre lloc de la nostra comunitat. Per tant, eh, és, és la, la faena que, que, estic, que, eh, que estic fent. Eh, no és, no és el mateix si arriba al poble una persona que és de Morella, les porta, però si tota la vida és un, poble, un personatge és d'eixe poble, és difícil que utilitzi paraules d'una altra banda de, de la nostra comunitat. I, i això és la feina, que, <laughs> de feina dura, una feina dura. Podríem dir que el que se busca és precisament que, eh, si l'Alqueria Blanca se suposa que estan a les valls del coll, que el llenguatge que s'utilitza siga propi de les valls del coll. Efectivament. Uh -huh. O paraules que, eh, és impossible que, que gastarà la gent en, en l'època, en, el, en els anys que, que es fa, eh, per exemple, eh, que encara que no siguin correctes, és estrany o xoca eh, que els, eh, els personatges utilitzen en és aleshores en, en, en, en la sèrie. Que no és correcte utilitzar entonces, però i s'ha d'utilitzar aleshores perquè és la paraula correcta, però che, la xoca, xoca, xoca. Està clar que la, la sèrie de tindre en compte la llengua, però mm, a on arribem? A on s'ha de utilitzar correctament eh, el llenguatge que utilitzen aquestes persones? S'ha d'educar... De a, on, a on està el límit, no? Eh, uh mhm. -huh. I són coses que xoquen. Molt bé. I bé, també és veritat que és el que tu dius, no? Xoca, per exemple, aquests usos del llenguatge diferents, no? Però sí que és veritat que no en l'època que vol representar la sèrie, però sí en l'actualitat ocorre casos de pares que sonoritzen vocals o que fan vocals obertes i els fills ja no ho fan. Efectivament, també em passa. Les meves dues filles eh, tinc trauma. <laughs> Tinc trauma perquè des de ben menudes eh, no fan les vocals obertes i, i, i és una cosa que em dol i quan comencen a parlar diuen porta i jo faig porta i fan porta i porta, porta, porta i sa mare es fa vocals obertes sonoritza i jo en sordís però fem vocals obertes i, i no les fan i s'han criat els seus jaios, eh, o fan obertes però no fan un col·legi eh, que fa en castellà però que no les fan, i que no les fan, i no les fan, i <laughs> és una cosa que, que mata, que se'n dol moltíssim. En aquest aspecte, potser la futura televisió valenciana hauria de representar aquesta realitat, no? Pot ser que la gent està començant a, a pronunciar tancades vocals obertes o pel contrari hauria de ser un far en què la gent poguera mirar una pronúncia, diguem, tradicional valenciana? I això és un, la qüestió que sempre ha estat eh, en l'aire eh, idol. Si la gent que treballa en televisió valenciana o en la ràdio pública eh, ha de ser un model de llengua, per què no es mira aquest tipus de coses, aquesta classe? Per què mm, fiquen a gent que no obri vocals? Per exemple, mm, s'hauria de tindre en compte eh, el tema de l'ensordiment de les, de, les, de les consonants, això és matador. Jo no, no podria treballar ahí, o sea, no, no podria treballar, però castellà parlant s'ho tindria molt fotut per a, per a treballar. Eh, però, clar, obrir i tancar vocals és una cosa que és eh, característica de tot el poble valencià i se nota en seguida. Eh, N'hi ha filòlegs i gent que, que representants del, del món de filologia i de sociolingüística que voldrien que no treballara gent que, que no fora del model lingüístic valencià, perquè la gent que treballa allí, cara al públic, són gent que es donen un model de llengua. És fotut, i, però clar, tu com a, com a valencià tens que optar no, a poder treballar. Mm-hmm. Sí, no, serien potser els dos punts de vista. També és veritat que pot, no és el mateix eh, l'apertura o, o o una abertura de, de les vocals, que com es diu abans és un tret característic de la llengua en tot el territori, però eh, la, la sonorització o no sonorització de les consonants va per zones. Efectivament, perquè clar, el dialecte mm, del valenci, de la pitxat, el, el, el meridional o el septentrional, cadascú ho fa, ho fa d'una manera diferent. Tots són valencians, després està l'estàndard que evidentment diu que s'han de fer però clar, un valencià pitjat és, o sea, dins del seu, de la seva manera de parlar és correcte, no pots eh, discriminar-ho estaries discriminant moltes, moltes eh, coses. Després la, la, la junta qualificadora diu que s'ha de sonoritzar, però l'obertura vocàlica és, és una característica eh, comuna a tots els valencians, excepte sones, no? Eh, bou, pou, en algunes paraules. És complicat, és complicat. Mm -hmm. és... I també podem relacionar això no? en una de les teves tasques, perquè tu, a banda de ser eh, vicesecretari actualment de l'Horrat Penat i en un passat també secretari, també has sigut professor de llengua en, en esta mateixa entitat. I no només això, sinó que tu també, eh, fora de l'Horrat Penat, també has fet cursos eh, dirigits precisament a traure's els nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià, que seria, diguem, l'altre tipus de, de cursos de llengua que es pot fer. Efectivament, durant molts anys he sigut professor de, de llengua en, en el Ratpenat, en els cursos de llengua i cultura valencianes, i després en acadèmies privades de, dels cursos de preparació per als diferents nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. I bé, mm, sempre triant un model de, de valencià que és eh, pròxima a, a, a admès per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, sempre, encara que no existia l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però sempre eh, pròxima al, a la... Bé, com diria jo, eh, que no hi havia molta diferència no? entre una normativa i l'altra, eh, i fent conèixer la gent del, que venia a aquests cursos que hi havia paraules o maneres d'expressions que són valencianes i que poden utilitzar-les i que són admeses per la Junta Qualificadora i que poden aprovar i que en altres bandes les, les arraconen. No? Eh, crec que en un model de llengua mm, en aquest model de llengua, que és també el que jo utilitzava en, en Canal 9 i la gent em mirava d'una manera molt estranya i les meves bregues en els, en els lingüistes eren prou constants i la gent em mirava prou, prou malament. Eh, aleshores podem dir que n'hi ha molta diferència o no n'hi ha molta diferència entre fer un curs eh, per a la Junta Qualificadora o fer un curs per a l'Horrat Penat? Com? Eh, no t'entenc. Eh, vull dir, eh, tu has fet els cursos, eh, diguem, de les dos, les dos bandes, podríem dir, i sempre has dit que has intentat eh, marcar un mateix model, entre cometes, encara que, òbviament, no és el mateix la, la norma de, de la Real Acadèmia del Puig que les normes oficials de l'ABL o les normes de Castelló i, I després has comentat que l'aplicació del teu model, que com tu has dit, intenta ser convergir en, le, en les formes de l'ABL, eh, te, te tenia alguns, eh, algun, algun estiu entorns no? en, en els lingüistes de, de Canal 9. Quina conclusió arribem? És el mateix fer eh, un, estos cursos, dona igual que siga en normativa de Castelló, en normativa del Puig, o pel contrari són coses molt diferents? Segons la, la manera que vulguis fer-lo, anem a anar a l'actualitat i podem, podem, podem veure-ho. Eh, el document que s'ha firmat entre la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, tu el mires i excepte una apostrofació és admès entre les dues acadèmies, entre la normativa d'una acadèmia i l'altra. És un document que té una extensió d'una fulla, d'un full i un paràgraf i no hi, ha una diferen... no hi ha cap diferència entre una manera i l'altra. Segons les paraules que tu tries i la manera que utilitzes a l'hora de, de fer les frases, les dues normatives l'accepten, s'ha triat aposta. Jo, a l'hora d'escriure i a l'hora de parlar, sempre triava paraules que estigueren en el límit que et permet l'Acadèmia Valenciana de Llengua i que eren admeses per les dues normatives. I sempre a l'hora de la gent eh, diràs que tu, a l'hora que parles en català 9, dient, és es que se t'entén, era un estàndard que, que, que la gent reconeixia com a, com a València i jo era el que intentava transmetre perquè era el que la gent de, de tota la comunitat valenciana, diguem, es sent com a, com a propi. I bé, de fet, podríem fins i tot allargar l'anècdota. No ens fa falta millor remuntar-se a RTV ni al document de, de la Real Acadèmia i de l'ABL, que després comentarem les pròpies converses que hem tingut tu i jo per WhatsApp per a, a tancar aquesta entrevista jo crec que si algú les llisquera, òbviament hi ha faltes d'ortografia, no? perquè el mitjà WhatsApp no és el mitjà escrit estàndard i normal, però eh, ningú podria adivinar quina, en quina normativa estan fets. Home, evidentment, a l'hora d'escriure en el WhatsApp, eh, què? pues, una, una X i una Q, eh, efectivament, utilitzem una, una manera d'escriure que és eh, diferent, però si tu vols fer eh, diferències a l'hora d'escriure en una normativa i en l'altra, utilitzes paraules molt diferents, eh, admeses, evidentment, també en diccionari i en l'altre, però pues, mm, si vols complicar la comunicació, la pots complicar. Jo soc periodista, a mi m'interessa eh, que la gent que estigui en casa arribi i entenga la informació que jo estic donant, perquè si no, a mi per a què m'interessa eh, treballar tot un dia? Per a que el que estigui en casa no m'entenga, no, la informació ha d'arribar. Per tant, utilitzaré un llenguatge que siga correcte i que la gent entenga. No m'interessa. Si vols, per a tancar el tema este i a passar al, a la qüestió de la Real Academia de la BL, podríem fer una pregunta, no? que és, eh, per exemple, este programa òbviament s'ha fet eh, seguint sempre el, el, el que serien les directives lingüístiques de la BL, Quina diferència n'hi hauria, pot ser entre el model estàndard d'aquest mateix programa, el model estàndard que estic parlant jo ara, i el model estàndard que podria arribar a proposar la Real Acadèmia o l'Orrat Penat per a uns mitjans públics valencians? A l'hora de parlar, uh mhm. -huh. jo estic parlant, mm, com et diria jo, mm, no hi ha diferència. A l'hora d'escriure hi ha diferències diferents. Jo crec que mm, la diferència bàsica i que s'ha plasmat en el document és el reconeixement de, de, de l'origen de, de la llengua i el reconeixement d'una d'una trajectòria, d'una evolució, d'una autonomia, d'una autoctonia i d'una necessitat de, de legislar, de treballar de reconeixement d'una un, llengua, d'unes paraules, d'unes formes de parlar, d'una llengua. D'una llengua. També hi ha gent que reconeix la unitat de la llengua i que demanaria la independència o el treball de, del valencià a l'hora més independència de la llengua valenciana a l'hora de, de treballar i no, i no estar sempre esperant eh, eh, què diu un altre normatiu i que per això creu una Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és el, el que se crea en l'any 2001, crec, eh, hmm. per això. 98, 2001, depèn de, depèn de comencem a contar. Sí, evidentment, si, si creiem l'època de Zaplana o després la, la, la instauració no, de l'elecció dels, dels acadèmics. Hmm. No hi ha diferència, eh, perquè l'Acadèmia Valenciana de la Llengua el que ha de fer és eh, reconèixer el parlar valencià i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana el que, fer, el que fa és el reconeixement de la llengua valenciana. Si l'Acadèmia Valenciana de Llengua no reconeguera el parlar del valencià, apanyats anaven. El que fa l'Acadèmia Valenciana de Llengua és admetre diferents mm, paraules o diferents parlars dins d'un mateix sistema lingüístic. Ahí està la, el, el eh, que divergeix a, entre la Real Academia de Cultura Valenciana i la, i la BL, que la Real Academia de Cultura Valenciana en el seu diccionari no admet, no trobaràs diferents eh, paraules tres bandes del dia sistema lingüístic. Mm -hmm. I bé, tanquem el tema, tot i que també podríem fer la reflexió no? de este acostament de la BL a la, a la realitat dels parles valencians és el que permet que gent com tu puguen eh, idear un, un, pot ser no un text, perquè òbviament en el camp escrit sí que hi ha diferències, puga tindre un model oral que siga reconeixible per a, per a la pràctica totalitat de valencians. És que, mm, com diria jo, com diria, lo que... És que la pregunta jo crec que no va per... O sigui, fes-me-la d'una altra manera perquè... Poden tallar-la, eh? tampoc passa res. No, és que no... Lo que s'ha d'intentar, el que intenta aquest pacte és eh, llimar, eh, llimar eh, diferències i, i intentar rebaixar eh, els enfrontaments entre una banda i l'altra. Uh -huh. però, és el que t'he dit, la diferència està en el reconeixement de la independència de, de l'origen de, cada, de cadascuna de les, de, dels plantejaments de, de la llengua. Ahí és on ve el problema. Perquè ara avui, per exemple, esta setmana, eh, el tema de l'ISO és on ve el problema la BL no, no està per la mateixa. Llavors, el tema de la unitat de la llengua, de la definició de valencià, és més eh, el contingut no? que, que l'hora de parlar. Uh mm-hmm. -huh. Eh, si vols podem fer una cronologia, no? Anem a entrar ja en matèria sobre el pacte de la i la Real Acadèmia. Com els nostres oients sabran, eh, bàsicament això suposa, no? S'ha fet una declaració conjunta entre les dues entitats on se, s'obria la porta no, una sèrie de col·laboracions que bàsicament el eh, lo que venia a dir és que en base a, a la legalitat estatutària, és a dir, a les eh, funcions que cadascuna d'aquestes entitats té, s'anava a obrir una, un nou període on se permetia que la gent de la Real Academy i la gent de la BL pogueren fer una sèrie d'iniciatives conjuntes en base a crear una sèrie de documents, una sèrie d'investigacions i una sèrie de, de propostes, no? Mm -hmm, efectivament, però jo és que plasmar aquest document és que tampoc li veig jo major importància perquè és una cosa que ja estava fent-se. És una cosa que mm, per a què val aquest document? És, eh, on se pot arribar? Tampoc és una cosa que eh, estava fent-se ja i tampoc va molt més allà perquè el que fa aquest document eh, és dir hola, jo sóc tal, hola, jo sóc tal i anem a, a intentar col·laborar i, però jo entenc que cadascuna de les entitats continua mantenint la seva independència es plasmar que cada una va a col·laborar, però és que això ja es fa. Pot ser el que se volia era el gest simbòlic de visualitzar que efectivament no, perquè hi ha molta gent que entén que les postures de la Real Acadèmia i de la BL són irreconciliables. Pot ser el que se volia és visualitzar de, escolten, que podem parlar, que no passa res. Bé, mm, deixar-ho per escrit. Bé, deixar-ho per escrit, bé. Però tot el jaleo, tot el que està muntant-se, no, no hauria de ser. Bé, jaleo tampoc, vull dir, jo tenc, tenim així fotocòpies no, dels principals diaris valencians, bàsicament Levant i Províncies, podríem esmentar també editorials fins i tot en El Mundo i en, en molts altres diaris, fins i tot de la premsa de, de Barcelona, La Vanguardia, El Diari Ara, El Punt Avui, han presentat el fet com una cosa més o menys normal i en certa tendència a felicitar-se no, per, per este acord històric. Bé, eh, mira, eh, voler fer això d'esta manera o ja, si voleu, arribar a febrer i dir per una simple declaració del decà de la Real Academia de Cultura Valenciana, en el qual és una declaració, una afirmació que està retallada i malinterpretar que això va acabar en el conflicte lingüístic mm -hmm. o que s'ha acabat i a partir d'ahir es monta tot este, este jaleo mm, no, o sea, és impossible o sea, i els partits polítics felicitant-se i això, és que no, s'ha de treballar molt més, això. I després ve el resultat, Bé, el resultat és que el 14 de febrer, com tu has esmentat, no? eh, el degà de l'ABL, Federico Martínez Roda, eh, va, va afirmar que el diccionari de l'ABL, que se publicava en aquesta època, era el de tots els valencians, i a partir de demà sí que s'inicien uns contactes formals per a eh, arribar a este, este nou acord que la qual cosa tampoc pot dir que siga nou, perquè l'anterior de Gà, Enrique de Miguel, ja va afirmar en 2013 que la Real Acadèmia i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua podien treballar per un València científic i del poble conjuntament sense problemes. Bé, el problema és que l'entrevista de Levante, eh, parlant amb Federico Martínez Roda, efectivament diu que eh, eh retallant aquesta entrevista Bé, eh, si la gent veu, és una entrevista en la qual se fan diferents preguntes i, i és estrany que davant d'aquesta pregunta únicament hi hagi aquesta xicoteta declaració i el periodista no, no, no, entre, no entre a aprofundir més. Eh, Federico diu més, ha explicat que diu més. Federico diu que si ixe diccionari recull totes les paraules del parlar valencià, ixe diccionari és de tots els valencians. És diferent, ixa resposta. I quin problema n'hi ha en aquesta resposta? el diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua recull totes les paraules dels valencians? I la resposta és afirmativa. Si és afirmativa, i aquest diccionari serà de tots els valencians. Quin problema n'hi ha? A partir d'ahir, s'acaba el conflicte lingüístic? És el titular del Levante? A partir d'ahir, Federico Martínez Roda afirma que eh, hi ha pau lingüística i que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana accepta tot el eh, que diu la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, bé, <laughs> eh, hi ha una diferència en la interpretació que fa el periodista del Levante. És diferent. Jo, si fora el que ha fet l'entrevista, jo haguera continuat en eixa entrevista per ahí, però mm, hi ha, hi ha una diferència. O sea, <laughs> jo penso que és un, hi ha un molt d'interès en aquest xicotet, aquesta eh, declaració. En aquest titular, pot ser. S'ha buscat eh? més el titular que pot ser la, la reflexió de com s'arriba a aquest punt. Home, evidentment. A partir d'ahir, el que s'ha muntat, tot el que s'ha muntat, jo penso que, que és, eh, és molt fort, perquè el titular del Levante després serà se cierra el conflicto lingüístico, s'ha acabat el conflicte lingüístico, ja o sea, la gent ja ha tancat el conflicte lingüístic, per aquesta declaració la gent felicitant-se, els consellers, eh, l'Ajuntament de València, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, tots s'han felicitat per aquesta, la declaració, per acceptar que aquest diccionari és de tots els valencians? Bueno, és molt fort. Mm, bé, eh, I els demés, els demés interlocutors? Li han preguntat a l'Orrapenat, li han preguntat als demés membres de la Reacadèmia Cultura Valenciana, li han preguntat al poble, després parlarem d'això, però com tu bé dies, eh, la reflexió de Martínez Roda era que si el diccionari de la BL inclou a totes les paraules de tots els valencians, serà el diccionari de tots els valencians. I com eh, més o menys podem veure, no? per el teu model lingüístic i tot això, eh, existeix això. Existeix això en el sentit de que eh, les aportacions de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i les de la BL poden ser perfectament compatibles, per exemple, en un model lingüístic com el teu. Efectivament, però és que com s'ha fet el diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua? Com es fa un diccionari? Haurà begut del diccionari català-valencià-balear? Bé. D'on ha begut el Diccionari de General de la Llengua Valenciana? Haurà begut del Diccionari Català-Valencià-Balear? El Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua haurà begut del Diccionari de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, encara que no ho fique en la seva bibliografia? Biografia? Bibliografia? Sí. Eh, el diccionari d'ortografia, eh, perdó, el vocabulari va veure de l'antic del diccionari de la Real Acadèmia per a no deixar-se paraules? Sí, encara que no ho fique. Per a no deixar-se'n, perquè ha, els filòlegs van buscant paraules diferents i trobar-les. Serà molt diferent o molt, molt similar? Claro. Eh, no es pot negar no, eh, moltes diferències per aportar-ne. Che, que eh, no es pot negar que un s'ha mirat a l'altre per autocompletar-se. Però què està passant? No sé, què està passant? Eh, quina diferència n'hi ha? Han llegit els diccionaris al mateix temps? No ho entenc. I què és el que no entenem d'això? Tanta història. Tanta història. Eh, home, també és veritat no, que moltes vegades, com que n'hi ha interessos, podríem dir, no, en el mig d'aquestes coses, pot ser el que s'han fet són interpretacions interessades sobre un fet. Home, però, com el, el periodista no continua preguntant-li davant aquest titular que fa lo bèstia? Mm -hmm. Com després no, no continua havent més titulars o més, o més informacions arran d'aquest titular? Sí, eh, les demés informacions únicament continuen eh, del l'acabament del conflicte lingüístic que se pregunta al restant de la gent què opina, perquè s'ha acabat el conflicte lingüístic, però és que perquè no se, no se dona restant d'aquesta información. el periodista diu que té esa declaración grabada. Pues que la pase. Que, o que ampliï información información. Como el periodista, per exemple, diu que a, Federico Martínez Roda diu qué relación hay con los rapenat Diu, buena, per exemple. pregunta, y con amigos, de, médicos del país? Y li trau un paràgraf bestial. No serà més interessant la relación amb el raspenat? No sé, es que... Mm, mm, no li veig jo aquesta entrevista és molt tendenciosa. I quines han sigut les conseqüències? Pot ser d'aquesta primera entrevista que és la que ha iniciat eh, tot aquest procés per al ratpenat o com veus tu que... Pues ja ho veiem, o sigui, on ha arribat. Per acabar el conflicte lingüístic hauran de preguntar als demés també, als demés actors. I els demés actors què opinen sobre el diccionari de la Doncs Pues ja ho has vist, com està la cosa no, no sobre el diccionari, sobre tot el pacte, sobre eh, com s'han fet les negociacions, s'han quedat al marge. No s'han preguntat. No han preguntat ni a la resta dels acadèmics de l'Acadèmia Valenciana, perdó, de la Real Acadèmia. I ahir s'ha quedat el resultat. I aleshores vostè com haurà plantejat este, este debat? Primera, no entrant a valorar la declaració de Federico Martínez Roda. no ha entrat, s'ha muntat un pollastre, uh -huh. les províncies després continuen el jaleo, perquè no vol quedar-se fora. Els demés periodistes segueixen la, diguem, la, la, la farsa, no? la, la bola que ha muntat el, el Levant arran d'una declaració, perquè no vol, no vol quedar-se fora. Però no se dona compte la gent que tot està, diguem, orquestat. Després ja unes declaracions de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, unes declaracions de la, del conseller, però arran de que, de que s'ha acabat el conflicte lingüístic de, per una declaració bienvenidos a, a, a la paz a la... bé, per això bé, després s'ha vist el de cap de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana per a fer aquesta declaració o acabar en el conflicte ja ho han vist, hauria d'haver comptat ell és un, un decà i hi ha acadèmics, hauria d'haver comptat el recolzament dels demés acadèmics pense. Bé, eh, la qüestió és que tenim, hi ha una votació, que com sabem tots ha quedat empatada a 7 i que s'ha decidit per el vot de desempat del, del degà, que és ell. Eh, clar, això vol dir que sí que n'hi ha acadèmics des de la que estan a favor d'esta col·laboració amb la BL. Clar, però torna a dir, quin problema n'hi ha en col·laborar en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua? Aparentment, a jutjar per les declaracions que han hagut durant, este, durant tot aquest procés, n'hi ha molts problemes per a alguna gent el problema no és la col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El problema ve en les formes, en el que s'ha fet d'esta de, negociació o esta manera de fer el, mm, la firma d'aquest document. Uh -huh. Que hi ha un pacte verbal de que aquest document se firma tots junts, per exemple, i no s'ha complit. Probablement això se diga que se va filtrar el contingut del pacte per la premsa, més concretament en el temps. Per exemple, Uno, que Federico Martínez Roda ha anat a la seua des del principi, que no hi ha hagut, no s'ha comptat en els demés acadèmics per a, des del principi per a, que hi ha hagut negociacions i no, ningú s'ha enterat, tot el món s'ha enterat a, a Bau Passat. Dos, que, que no s'ha explicat des del principi què anava a passar. Tres, que no hi ha hagut independència uh, no s'han explicat les coses de què passarà en la independència de la llengua valenciana. Quatre. Que s'han triat acadèmics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i no hi ha hagut un... no s'ha fet un gest de cara al, a, al sector Uh, valencianista. Hi ha hagut una entrada de, de partidaris més de radicals de la unitat de la llengua. Quatre, Que no hi ha hagut una negociació o, o una o un gest de cara a què passen els demés interlocutors del valencianisme cultural cinc, que són els que estan parlant ara, que la secció de llengua i literatura de l'acadèmia no sap res. Set, no sé, eh, les formes en què s'ha fet tot això. Després que mm, a l'hora de fer la votació no s'han admès diferents eh, vots o, o coses de, de, a l'hora de fer la, la votació ha sigut molt forta s'han admès que mai s'ha fet molt en extremis, en la qual fins ara els vots dels polítics pues, no s'ha fet tan, tan evident. Eh, ha hagut molta votació... O sigui, han hagut de vindre els polítics que bé, tenen dret al vot, però, però s'ha hagut de recórrer a ells. De veritat, la Real Acadèmia ha votat de 7 a 14. De tota manera... De 7 a 14, que tampoc són... 16 són, perdó, de 7 a 13. De tota manera, també hem de tindre en compte que si a Ángel Calpe i a Artur Aguirre no els hagueren expulsat i si a Ramon Ferrer no hagueren, entre cometes, eh, obligat a dimitir per culpa de les pressions de cert grup d'actuació violenta, no hagués sigut 14 de 7, hagués sigut un altre resultat també. Tampoc se sap. No ho sabem. A mi, hem de suposar que tres acadèmics de la BL estan a favor de col·laborar en la BL. Eh, no recordes si Àngel Calpe era acadèmic Membre, sí, de la, de la Real Acadèmia sí que era membre, com a mínim. Era, pertanyia a la secció de llengua, però no recordo si era acadèmic. Ni Artur Aguirre, Ramon Ferrer sí. No recordo si va dimitir ell. El feren dimitir. Bueno, el feren dimitir. va dimitir ell, sí. I en qualsevol Durant el temps que ell estigué, estava en les dues acadèmies. Uh mhm. -huh. Igual que Xavier Casp, ell va ser el que va dimitir. Va dimitir després de rebre dos atacs en amenaces a sa casa. va dimitir ell. Jo ahir ja no me Vale. Eh, de tota manera, vull dir, estem així ser centrant-se no? en la quantitat numèrica, a veure qui guanya la votació, i la realitat és que hi ha més o menys mitja acadèmia a favor d'este pacte i altra mitja acadèmia que no està a favor d'este pacte. La qual cosa vol dir que existeix dins de la Real Acadèmia un... podríem parlar d'un sector un... que, està, que està a favor d'aquest acord, independentment que siga majoritari o minoritari. Bé, eh, quan refereixes a mitja acadèmia, en polítics o sense polítics? Sense polítics. Doncs pues tornem, són 17 a 13. N'hi ha 13? 13, perdó, 17 mm, menys 3 són 14, menys el vot de qualitat del president, del cas són 13. No, a veure, l'empat és a 17, decideix el, vale, el vot de qualitat. 18, vale, són 14. 13, 12, 14. Bé, 17, mm, 14, són majoria altres. El que està clar és que així hi ha hagut una divisió, una divisió ara de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana que és molt farta. I a mi, vull-te, per a, per a continuar passant el que està passant, que hi ha una col·laboració... Eh, Tito Simó Santanxa, o sea, eh, o sea, Simó Santanxa ha anat a col·laborar en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Daniel Sala ha anat a col·laborar en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Mm, mm, mm. Qui més? Eh, hi ha hagut diferents col·laboracions. Enrique de Miguel crec que també. Davant esta, esta divisió de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, si hi ha hagut un empat, has de trencar-la o deixar-ho estar. O sea, és com el referèndum del Quebec. Si hi ha, no sé, se pot postergar, és tan, no sé, se pot continuar col·laborant? Sí. Jo he col·laborat en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és necessari firmar un, un document i trencar-ho i sesgar el... No sé, és que ara va passar molt, va, va haver molt de jaleo per un simple document en el qual no es diu res. Mm -hmm. Potser el que se vol és visualitzar tot això que, com tu dius, ja ocorria. I és que hi havia una col·laboració entre les dues entitats i que n'hi havia acadèmics de les dues entitats i que, diguem, allò era una normalitat. Clar, s'ha impedit a algú anar a col·laborar en l'Acadèmia Valenciana de Lengua? Llengua? No. És evident i real que s'ha col·laborat? Sí. Ahí està, per el rotllo este de la transparència que està fent-se, eh, se pot entrar a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i veure eh, inclús el que s'ha cobrat cada uno. La pregunta és, eh, per què això pot ser era tabú? No, no se parlava de que n'hi havia gent de la Real Acadèmia col·laborant en la BL i, i precisament per això s'ha tingut que fer un, un document. Tabú no s'ha fet, és públic. Ningú no ho ha comentar mai així té premsa. Jo no ho he llegit. Les conferències que s'han fet, per exemple, eh, Simó Santon ha anat a parlar en lloc públic eh, sobre, no recorde, no, sobre no recorde què, Daniel Sala apareix en un vídeo sobre Constantí Llombard, o Teodoro Llorenterra, no recorde. No, no sé. Eh, és que ahí està, és, mm-hmm. és públic, se pot veure i se pot anar. No ho entenc. I tampoc diu tant del document. Quan diuen que la, la BL és la entitat normativa, ho diu que perquè ho diu l'Estatut d'Autonomia. Bé, perquè ho diu. Què, què passa? Jo sóc Josep Puigades i sóc periodista. Bé, com si vull ser... Tu per això dius que mm, eh, me vas a seguir? No, jo sóc aixina. Bé, tu dius que eres l'altre. Estem presentant-nos. No estàs dient que me vas a reconèixer. Estàs dient que segons l'Estatut jo sóc aixina bé, tu eres d'una altra manera. No estàs dient que tu acceptes tal. És que s'ha d'analitzar bé el, el document. El text està fent que... El que diu el text és que aquestes col·laboracions se faran a partir del que dicta eh, l'Estatut i en el cas de la BL li reconeix a la Real Acadèmia una sèrie d'activitats que estan reconegudes en la llei de senyes d'identitat que hem de recordar que està derogada. I jo el que entenc que el que diu el text és que les col·laboracions se faran en base a eh, les competències que l'Estatut dona a cada, a cada entitat. No sé, tot es pot mirar i se pot analitzar. Però torna a dir, quin problema n'hi ha en col·laborar? Si el que està clar és que el que és que aquestes col·laboracions es va fer un llibre, per exemple, cada un va escriure com vulgui. Es diu que es va acceptar el model lingüístic de cada una de les entitats. Cada acadèmic que col·labore va acceptar escriure la normativa de l'altre eh, bé, per les declaracions que tenim no, de la Saragossa, que, que és un dels pocs acadèmics que ha estat d'acord a parlar amb nosaltres, eh, el que diu aquest acord és que eh, la cosa fa en base al nivell de, cada, de cadascuna de les associacions. En aquest cas implica que la, la BL, eh, el seu nivell, és el d'entitat normativa. Posa, posa a cada una en el seu nivell i, i cada una té unes competències privatives i, per tant, les afirmacions que s'han fet no, no, no són certes. Mm -hmm. Les I... dues poden ser molt positives per a la societat valenciana, però cada una en un camp. Una en el camp d'aportar investigacions i l'altra en el camp de normativitzar el valencià. Està escrit? El text, sí. Això és el que diu ella com es, es descriu, però no diu que la Real Acadèmia li reconeix això. Diu que ho reconeix l'Estatut, no ho diu que reconeix l'Acadèmia. Bé, és que es pot interpretar de 50.000 maneres. Però és que torna a dir, és que això pot, és superdiscutible. I a l'hora de fer les negociacions o els treballs, a l'hora de fer això, ho fa cada, cada acadèmic. Bé, és que es, es, si li, se li vol buscar les pates, eh, es podem estar discutint això 50 vegades. 50 vegades. Aleshores, la pregunta és si tenim un, un acord que és interpretable, no? El teu parer és interpretable, perquè hi ha tant de, tant de desgavell. Ahí està, perquè continuem parlant d'una cosa que s'ha interpretat per la premsa, per exemple. O algú ho ha interpretat, algú s'ha parat a llegir el contingut. Bé, jo puc interpretar d'una manera. Quan es firma, per exemple, la definició de valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, les províncies, per exemple, Maria Consuelo Reina, era superbo, aquesta definició que se, eh, se, declaraba o se asumía que el valenciano era independiente. Els més dient que se asumia que el valencià depenia de... Eh, era una, una mateixa llengua. A veure, què, què quedem? Com quedem? Cada un ho ha interpretat d'una manera diferent. Mm -hmm. I pel que fa a l'Horrat Penat, que és la, la, diguem, la tercera associació que estaria en, en, en este tauler d'escacs, eh, com, quin és l'escenari que se li presenta ara? Bé, ahir tenim les declaracions de, del president. Eh, crec que ara escoltarem també declaracions del president de, de l'Horra Penat. Està a l'espera de, de què passi, perquè hi ha hagut un pacte, una firma entre les dues entitats, ara falta que, que s'aplique o, o veure què passa. Mm -hmm. Perquè és, és opinar per opinar, ara veurem que, que es fiqui en marxa ja, això i, i, i com s'interpreta tot això tenim les declaracions d'Enric Esteve i les declaracions d'Enric Esteve el que diuen és... La conclusió, diguem, meua, pues, home, eh, jo l'encontre indigna. Uh -huh. Indigna i un poc, <laughs> o sea, permitim-me l'expressió miserable, no? O sea, miserable. Perquè jo pense mm, que és que hem lluitat per la democràcia i per la llibertat, no?, pues, qualsevol imposició, mm, diguem, com ha dut el senyor Martínez Roda, és lamentable, no? És lamentable, o sea, perquè dona compte que per primera vegada en la història han tingut que vindre els representants polítics, o sea, a votar, no? Quan així no havien vengut mai absolutament els representants polítics. És una vergonya perquè el senyor Martínez Roda ha dit que el que volia era despolititzar la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i això Mm, jo penso que és evident que és una altra mentida, perquè ara és quan la politicitat, per precisament fent vindre als polítics perquè votaren, no? És incomprensible que una persona que estiga malalta i canvi el seu vot, quan no era del, diguem, de, de, del vot, o sigui, partidari de lo que ell volia, deixara sense, sense dret a exercir eh, lo que en llibertat, o sigui, diguem, de llegir els demòcrates, no? I, i home, i ja és una falta de respecte i de, diguem, de, de saber estar no? i d'ètica, o sigui, pues, per exemple, que si ja que se produeixi empat de 17 a 17 en totes aquestes situacions, per lo menos mm, no vaig a dir eh, anormal, per lo menos anormals, eh? totalment anormals, pues home, jo crec que el que tenia que haver fet el senyor president, o el senyor decà, perdó, el senyor decà de la Real Academia de Cultura Valenciana és haver aplaçat aquesta votació 15, 10, 20, 24, 30, 5, 15 dies més, diguem, no passava absolutament per a que, diguem, n'hi haguera una recapita recapita recapitació no? i la gent poguera... Mm, Així tenim les declaracions del president de l'Orrat Penat, òbviament eh, mostrant el seu malestar en uns arguments semblants que tu has, has comentat a DES i, i bé, que, quin és l'escenari de futur per a l'Orrat Penat? Bé, és una pregunta per quina serà l'opinió de l'Orrat Penat i, i clar, és la, les declaracions del president pues, eh, són, són ixes. Eh, jo t'he contestat el que veig que pensarà o que farà l'Orrat Penat. Se pensa que s'ha obert eh, la caixa dels trons. Hauria per haver sigut més clar o diferent eh, l'escenari, haver sigut més contundent o més diferent la, el resultat de la votació, haver sigut més, mm, més, implacable, o sea, més placable o més implacable la, les... si hagués sigut 12 o, sea, o 5, 20 o, o tal, hauria sigut l'escenari totalment diferent, és impossible unes reaccions diferents, o sea, matei, les mateixes reaccions. Va haver, o sea, tu ara penses que la paz lingüística o sea, sigui, llegat i el conflicte s'ha acabat, O sea, jo pensé que ara va obrir-se se altra volta la, el meló. O si sigui, la cosa estava parar, ara va tornar a obrir-se el meló, a veure què, què passa. Eh, desgraciadament, desgraciadament, pensé que va tornar a obrir-se el meló eh, que estava la cosa molt paraeta. i ara veurem, els, recordem que anem a les eleccions i si no hi ha eleccions n'hi hauran si poc una altra quantitat d'eleccions autonòmiques que el Partit Popular, Ciudadanos i companyia estan esperant a veure que, que si arriben o no arriben. Se van aprofitar d'això? El compromís, el PSOE, eh, Podemos, el que sé que farà, els va interessar això? és que van agarrar-se a, a un, un ferro calent. És que veurem què passa, eh? Eh, entre les coses, una cosa que podem veure és que això obri un meló i, des de luego, les, les reaccions ja no són les dels anys 90. És a dir, hi ha una normalització en el que seria el, el món social que fa que també se calmi la cosa. Bé, la cosa estava calmaeta. Veurem què passa. La premsa no apareix que, que veig la cosa tranquil·la les reaccions estan vents, eh, hi ha partits polítics que estan volen aprofitar-se. Partit Popular ho veia molt normal i estava alegre. Després hi ha una, una rectificació que no estava molt clara, que diu que dirà que sí quan l'Orrat Penat ho diga i els filòlegs també. L'Orrat Penat, perdó, el Partit Popular està havent canvis, vol tornar a guanyar un determinat vot que va perdre. Per exemple, vol tornar al vot valencianista, recuperar-lo. No sé, la cosa està prou calenta. Mm -hmm i potser per a tancar ja aquesta entrevista, eh, com veus tu que, que evolucionarà el tema este en el futur o quins desitjos de futurs també tens? O... Jo penso que la cosa s'hauria d'haver parat i, i penso que això no s'hauria d'haver fet perquè la cosa estava tranquil·la i ara, després de la, la votació, s'hauria d'haver parat i ara no no sé què passarà penso que la gent hauria de quedar-se al marge i no sé, sincerament no sé com, què passarà. Depèn de, de la BL, de la Real Acadèmia i, de, i dels demés. A veure què, què passa, si volen traure eh, partit o, o no. Però la cosa pot arribar molt junt. Mm -hmm. Bé, doncs, en aquestes reflexions eh, tindrem que deixar el programa. Eh, eh, Josep, moltes gràcies per, per haver vingut a ser nosaltres i, i fins a la pròxima. A vosaltres. programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.